ce shi za ka shigo shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana usikum bi taqwallah ina muku wasiya da ji tsoron Allah duk abin da zaka yi kuna ka sa tsoron Allah zuciyarka Allah mai girma da gaga cikin Qur'ani mai girma haka yace ya yi wallazina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin yace ya ku su imani ku ji tsoron Allah sannan ku kasance masu gaskiya kaga Allah kamar yana mana jan kunne idan ka imani da manzon Allah to ka kasance kada tare da masu gaskiya duk abin da za ka aiwatar ka zan ka aiwatar da gaskiya wannan zai iya tana wani baban Allah da ya je kunta sai ya sauka a gidan wazirin garin wazirin garin sai ya ga wannan mutumin mutumin mai gaskiya suka zamna tsawon lokaci iya jarraba wannan mutumin bai ta wajen zancen banza a tare da shi suka yi hudda da wannan mutumin amma ya ga mutumin nan mutumin kirki ne shi ko mutumin baƙo ne a garin a karkarar ma ba san shi ba sama ko wani gari ne to kawai da na sai a kashe mutum da aka kashe mutum sai aka biyo cikin dare sai aka ɗauko sai aka nasa a gidan wannan baƙo na wazirin baƙon waziri da aka kashe mutum sai aka ɗauko sai aka rasa gidan shi a masaukin shi ne yake kwana aka zo aka kama shi aka je gidan alkali aka yi shara aka ce to an yi wani samu mutum a gidanka a mace hukuncin kisa ya kama ka sai wannan bako ce to alkali yana so a bani dama in je garinmu in yi bankwana da iyalaina in je ganin in tar da iyayena da 'ya'yana musu bankwana sai alkali ya ce ina ka taɓa haka a yanke ba hukuncin kisa kuma a barka ka tafi sai shi wannan wazirin wanda ya sauke bako da ya ga kyawun hudodin shi yadda suka zauna yadda mutum yake da gaskiya sai ta mai alkali a bar shi yake ban da iyalan shi ya ce ba matsala a bar shi je ya kwana da iyalansa shi kenan wannan bawa Allah ta garin su aka ba shi kwana uku aka yanke mai a wannan da za a kashe shi nan da kwana uku sannan da awa kaza za a kashe ka sai aka ce amma kai waziri idan wannan mutumin bai dawo ba kai za a kashe a madadin shi ka ɗauka waziri ce na dauka ka ɗauka na ɗauka sai aka yi rubutu aka yi yarjejeniya wannan ba wani waziri sai ya kada sai ta yi garinsu sai da wannan kwana uku ya ƙare wadda ba kowa ba sai tsare shi a garinsu bai samu damar dawa sai da ya rage saura awa ɗaya saura awa ɗaya lokacin da aka yanke in bai zo za a kashe waziri ko kasu da awa ɗaya alƙali da sauran mutane an zuwa ce ta wazirwa sai ka yi shiri ba sai ka shirya waziri yanzu nan da awa ɗaya ko nan da minti arba'in za a kashe ka tunda ka yi ka ɗauki an gashi ma sai waziri ya ci ba komi allah ne ya ɗora mu amma ni dole mutumin yadda muka yi ma'amala da shi kawai na san mutumin kirki ne saura 'yan mintuna kyas a kashe waziri sai ga wani mutumin ya zo a gushe yana shashika alƙali ya ce kai ya ce jama'a a yanke ma hukuncin kisa a barka ka kai wani gari sannan kuma ka dawo a guja shi sheka ya ce wannan abin da sake a ji a bincika da aka zo aka bincika aka bincika sai a gano mutumin kashewa ce aka yi aka ɗauka aka je aka nasa a gidan shi sai aka sake shi to kun ga mu'amala mai kyau kenan rike gaskiya wanda ya rike gaskiya a irin kowane yanayi wallahi sai ka samu cin jarabawa akwai wani bawan Allah yaro ne dan karami bai wuce ba shekara takwas ko dan shekara tara ya sanya yan fashi da makami masu ɗumbin yawa suka musulunta abin zai baka mamaki abin zai baka mamaki yaro dan shekara tara kuma a ce yan fashi da makami sun musulunta a hannun wannan yara abin da baka mamaki ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin tabi'ai ya zo ya wani wa'azi a wani gari wa'azi ya ratsa hankulan mutane kuma ya tada hankulan mutane wani bangara wa'azi ne mai shiga wa'azi ya ratsa mutanen garin sai wata baiwar Allah sai ta ce kai a gaskiya ina shawa a ce ɗana ni ma iya wa'azi sai ta kawo wannan yaron nata ɗan ƙarami sai ta sai da duk abin da za ta sai da in ma gonakai ne in ma shanu ne in ma tumake ne sai ta haɗa kuɗi sai ta yi wani abu da ake ce mai kaja ina abin da a suke aiki makarshi inda suke boye kuɗi kamar da mara ta haka sai ta sawa yaron kuɗin a cikin wadanda mara sai ta ɗarma mishi sai ta gama shi da fatake ta ce maza ka tafi makaranta ka je ka nemi ilimi ina so irin wa'azin da wannan malamin ya yi ina so nema in ga ɗana ko da bi ba kamar in ga wata rana kana wa'azi kamar wannan wannan yaron sai zo shiga cikin ayarin fatake yan kasuwa za su tafi kamar wajen kasar ko jodan ko siri suna tafiya sai ga abin da ake ce masa al lusus yan kinafe su ne al lusus yan fashi da makar sai ku suka tsaye da wannan kwambar ta mutanen gaba ɗaya suka tsaye da su sai suke bincike su idan aka zo aka dambe ka kana da kudi in ka ce babu ma sai an bincike ka in akwai a ɗauke a ɓace a baka kashi a ce tafi haka suke yi haka suke yi sai da aka zo kan wannan yara, to shi kuma wannan yaran dama da zai wuta daga gida sai ma'aifiya ta ce zamana amma wasiya ka saurare ni da kyau da idan basira da idan hankali ka saurare ni duk irin hudar da za ku yi da mutane karkai karya duk irin abin da za ku yi da mutane karkai karya